По имеющимся у меня моментам я могу претендовать вот на данный момент э, на должность моториста рулевого, капитана первой группы судов водоизмещающего флота и скоростного флота. Однако работать по полученной специальности не могу. Несмотря на имеющееся у меня образование, меня не принимают на должность моториста рулевого. По российскому законодательству эта профессия входит в список запрещенных для женщин. просит признать незаконным нарушающим запрет дискриминации в сфере труда отказ общества ограниченной ответственности Самарское личное пассажирское предприятие заключить со мной трудовой договор, обязать общество с ограниченной ответственностью Самарское личное пассажирское предприятие заключить со мной трудовой договор по должности моториста рулевого на теплоходе ОМ-338, обязать общество ограниченной ответственностью Самарское личное пассажирское предприятие создать в кратчайшие сроки безопасные условия труда на рабочем месте моториста рулевого. Лисица, пожалуйста, вы исковые требования поддерживаете? Да. Желаете что-либо дополнительно суду пояснить? Не желаете или желаете что-то пояснить? Ну, в июне я обратилась, в июне 2012 года я обратилась на... Я работала на теплоходе Москва 95 когда появилась возможность перевестись на ум 338, я подала заявление, которое а, все руководящие должности списали. И трудовой договор со мной не был заключен а, по а, постановлению правительства номер 162 от 25 февраля 2000 года. Мы обратились в суд ввиду того, что считаем, что да, также Вопросы есть у представителя ответчика? Да, значит, пожалуйста. Сам, скажите, а вы какой дом с работы на беспокойной Москве? А, Москва, а, Матросова. Хотели прийти на очень хорошо. Да. Представителя юстиции нет а, Скажите, пожалуйста, Палайна, почему для вас важно получить э, была именно эту работу? Так, что... А, она более обычная а, по сравнению считается рулевым, нужно дипломироваться курсом механика а, и работать а, командной должности. Скажите, пожалуйста, а вы проходите периодические медицинские осмотры? Ежегодно перед навигацией. А, как, какие врачи-специалисты вас осматривают? Гинеколог, лор, окулист, психиатр, нервопатолог. были какие-то выявлены противопоказания осуществления трудовой деятельности? Суд обязан выяснить, нуждаетесь ли вы сейчас в этой должности. Нуждаюсь. Присаживайтесь. Так, мы сейчас даже не обсуждаем момент, что вот там женщина, что там заключено, мы этот факт тоже признаем и признаем тот факт, что в случае, даже если мы решим взять любую женщину, то мы тем самым нарушим законодательство, да, там будет плановая проверка инспекции по труду, не плановая, нас за это штрафуют, штраф 200 тысяч рублей, то есть мы, в принципе, на это не готовы идти. Светлана Валерьевна, к обществу «Граничная ответственность Самарское речное пассажирское предприятие» удовлетворить частично признать решение общества с ограниченной ответственностью Самарское речное пассажирское предприятие об отказе в заключении с Медведевой Светланой Валерьевной трудового договора по мотиву запрета применения труда женщин, нарушающим запрет дискриминации женщин в сфере труда по признаку пола и принципам международного права, нормативно закрепленным в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. В удовлетворении остальной части исковых требований Медведевой Светлане Валерьевне отказать. Решение может быть обжаловано в Самарский областной суд через Самарский районный суд города Самары. В течение месяца со дня его принятия в окончательной форме. Э, суд э, прямо указал, что отказ приема на работу нарушает запрет дискриминации, как он установлен в международном Это означает, что фактически э, приоритет и выбор суда был сделан в пользу международного международной конвенции, да, конвенции организации дискриминации отношений женщин. Решение вполне, э, наверное, разумное, э, вполне Э, успешная э, для и Светланы Медведевой, и, наверное, для других женщин, у которых такой же ситуации, потому что она показывает, что нельзя дискриминировать женщин, даже если это написано в российском законе, да, потому что есть требования, которые э, ну, в данной ситуации они стоят выше да, российского закона, которые должны применяться. Если бы э, это, этот хотя бы список применялся только к беременным женщинам, это еще можно было понять, а ко всем подряд, ну, мне кажется, у ребенка в школе спроси, он тоже скажет, что это неправильно. Как-то как, все равно неправильно.